Prado Velázquez es considera una hospitalenca d'adopció, barcelonina de criança i manxega de naixement. Ha estat actriu, guionista i webmaster. Ha fet teatre, ha treballat a televisió i ha publicat en diverses revistes i diferents webs fins que la seva passió, escriure, la va portar a fer la seva primera novel·la, Tierra de Sol. Bé, doncs, gràcies per, per ser amb nosaltres avui. Prado Velázquez, tu, ets una, bueno, ets una persona que ara estàs escrivint, que has, has fet el teu primer llibre, o el teu primer gran llibre, Tierra de Sol, <laughs> has fet aquest pas, però tu de fet vens de, del teatre, vens de, de la televisió, vens d'escriure des de molt jove, sí. en, en diferents àmbits, ets tota creativitat. Eh, bueno, doncs es veu que sí. Mira, l'altre dia trobar, vaig trobar eh, aquestes notes que donaven els profes als pares. Eh, jo era molt petita, o sigui, igual tenia 12 anys, eh, al canvi de, de, de la primera etapa de GB i a la segona etapa, i justament els professors el que deien als meus pares era eh, motivar el tema de la creativitat perquè era molt creativa. Eh, sí, eh, jo de petita volia ser actriu, de fet, pallasso, i és veritat això, eh, per una obra de teatre que vaig fer al 5è DGB, eh, que em vaig disfressar de pallasso, i quan vaig sentir els riures de, de la gent vaig dir uf, què és esto, madre mia, un mini orgasme vaig tenir, i, i volia ser pallasso, després vaig depurar la cosa i volia ser actriu. Uh, I a la vegada pues, doncs, ja vaig començar. Uh, pintava també, dibuixava i a la vegada pues, doncs, escrivia eh, petits contes i tal. Eh, quan vaig començar a créixer ja em vaig derivar més eh, pel, per l'art dramàtic i vaig estudiar interpretació, de fet. Però mai vaig deixar d'escriure. O sigui, el mateix escrivia obres de teatre que després el, el grup de teatre aficionat on, on anava, al Gòtic, a Sant Pere Més Alt, hi ha un centre que encara existeix i allà feia teatre aficionat abans d'estudiar de, i allà dirigia les obres que, que escrivia i després vaig passar allà a fer curtmetratges, per exemple. Escrivia els curtmetratges i si podia els dirigia, i si no, doncs mira. I, i bueno, i, i, i sí, em vaig moure una mica en, en aquest àmbit. Eh, vaig tenir l'oportunitat de treballar professionalment, eh, tant al cinema com al teatre, Eh, I, bueno, I el que més em donava de viure era la, la publicitat, a televisió, la veritat passa és que, bueno, que al final un es cansa, no? es cansa de, de, de estar, bueno, anar al mes a 20 càsting perquè t'agafin a un, de tenir que pagar a final de mes eh, el, el lloguer i, i, i dir d'on trec els diners perquè els càstings no, no te'ls paguen en aquest país. Eh, es veu que als Estats Units, sí? per això t'ho dic, Eh, I al final pues, eh, ho vaig deixar tot, vaig deixar davant d'aquest aquest tema i em vaig dedicar a, a donar classes de, de, de disseny gràfic, d'internet, de disseny web, i fins fa poc he estat vivint d'això. I bueno, el que és escriure, pues, bueno, eh, era un somni. Era, estava allà com el somni de ser actriu, però era per mi com més difícil, no? més, eh, més inaccessible, perquè eh, el ser actriu em surt de dintre. O, escriure també. Però, clar, és que hi ha gent molt bona. Hi ha gent molt bona que el, llegeixes els seus llibres i dius jo mai seré capaç d'escriure una cosa així. I el que puc escriure a, a ningú li interessa. Interpretar papers eh, que altres han escrit ho trobo molt més fàcil, per mi, entre cometes, eh, això de més fàcil. Però escriure un llibre sencer, de principi a, a fi, i que a sobre te'l publiquin i després te'l comprin, mm, ho, ve, ho veia inviable. Mhm. Bueno, però tot i així tu et llences i fas Tierra de Sol. M'han tingut que convèncer. Eh, sí, la gent més boja que jo, eh, que estava al meu voltant, em deia, va tia, no siguis burra, eh, dona el pas. I bueno, ha sigut una, búsqueda, una, una cerca, una búsqueda molt dura de, de, d'editorials eh, per publicar no és fàcil eh, publicar. No, eh, sub, no sé si és com tot o no, el tema del padrí, no sé si eh, el cliché de tenir padrino en aquest cas funciona. Eh, hi ha molta gent que ha aconseguit publicar a través de premis, per exemple, però és que mm, presentar-me a premis tampoc ha sigut una motivació per mi mai, eh, exceptuant els premis típics de, de l'escola, de, de, de batxillerat, els jocs florals i tot això, no, no, no tinc gaire, no crec gaire en el tema dels premis. Eh, conec gent que està ficadilla en el, en el mundito aquest, en el mundillo, i m'ha comentat coses i, bueno, mm, et, trobes un, et, tro, et tornes una mica mm, cínica no? amb el tema de, de guanyar un premi tot i que després sí que és veritat que ha, ha pogut obrir portes a molta gent, no? No és el meu cas, eh, jo vaig decidir, ala, venga, a lo a buscar. <laughs> I, i al final pues, bueno, eh, vaig trobar Eride Ediciones, que és una editorial madrilenya, que em va oferir la possibilitat de fer una coedició. Una coedició és que ells pagaven una, una part de, de l'edició i jo pagava l'altra banda. Eh, I vam fer una tirada, una primera edició de 500 exemplars. Eh, per mi ja va ser molt important això, perquè és molt car publicar i que encara que sigui la meitat un editorial doni aquest pas de creure en tu i de dir mira, me la juego, doncs per mi és important. Després ha sigut pues, eh, treballar jo sobre, sobre el llibre i sobre la seva promoció, lògicament. Just primer et convencen, et dediques, a, eh, fas el llibre, el repasses, bueno, tota la feinada, però llavors sí. hi ha aquesta segona part que tu parlaves mm. de, la, de, la, bueno, de cerca editorial, no? Llavors, en aquest sentit, el que és difícil per tothom, mm. per una escriptora visiblement, clarament lesbiana, eh, és més dificultós, és igual, estem parlant de que està tot molt normalitzat o segueixen havent-hi Jo, jo vull pensar, vull pensar que no, que no és més difícil. Mm, diuen que els temps estan canviant i és veritat, ho, ho estem veient cada dia. Obres la televisió i ja ens trobem sèries eh, que estan incorporant eh, personatges lèsbics amb, amb molta naturalitat. No? Eh, però també mm, també és una mica fal·làcia tot això. Eh, no som tan moderns com, com creiem. Eh, així en genèric, potser sí, ben molt també, per una altra banda, però sí que trobo eh, que, que no som tan moderns, eh, tant a nivell públic com a nivell una editorial que digui endavant. Eh, jo mateixa vaig trobar una editorial que me l'editava sencer, sense coedició, una editorial molt petita, molt petita, eh, que publica l'any dos, tres llibres, i a més a més eh, només d'autors eh, manxegos, és una editorial d'allà de, de Ciutat Real. Eh, bueno, mm, li vaig enviar el llibre i estava en contacte amb mi el tio. Eh, M'anava dient, oye, pues me parece... Estava avisat, eh? estava avisat de tot, fins i tot que n'hi havia alguna escena pujadeta de to i tal. Eh, I bueno, i, i, i m'anava escrivint l'editor, estic per tal pàgina, m'està agradant força, bla, bla, bla. De repent un dia desapareix del mapa. Li escric, escolta'm, estic pendent de tu, eh, encara que sigui per dir-me què. Va desaparèixer del mapa, totalment. Clar, eh, pot ser, mira, no li va agradar al final, mm, pot ser així, però pot ser no, pot ser... Jo, jo, jo mm, m'inclino mm, a pensar que va ser tot aquest tema perquè sí que em va dir si el veig una mica massa mm, cap a aquest costat, ja t'ho diré, i et diré que no li vaig explicar, a veure, tot és parlar també. Mm, si hi ha alguna cosa que no t'acaba de convèncer, a ver, és mi criatura, però oye, jo le doy la forma que tu quieras, si me l'ha de publicar en bones condicions. Igual m'equivoco, però tot me'n fa pensar que no, que va ser aquest el tema. Per una altra banda, Herida Ediciones és una editorial generalista eh, que sé que està publicant no només a mi, sinó a més autors eh, homosexuals. I no té cap mena de problema. No només eh, funciona, a més a més, com a coeditora. Eh, em consta que quan tu ja tens un èxit de, de venda, eh, t'edita com una editorial normal, diguem-ne. De fet, el, el, el seu eh, autor estrella és un, no me'n recordo el nom, Enrique, Enrique no sé què, que és un tinerfeño que és homosexual. O sigui, i aquest li estan publicant sense coedició, per exemple. Resumint, qui lo sa? Jo crec que no som tan moderns, eh, crec, que, crec que la cosa està canviant molt, però jo no rompo ninguna lanza. <laughs> no. Quan entrem, de, entrem al llibre, entrem a la novel·la, i en crees, jo diria, dos personatges interessants. Un és la protagonista indiscutible, no? Sol Velasco, Sol Velasco. que ja em dirà si és el, té algo d'alter ego, però clar, és, és una dona curiosa. Os azules, míralos. <laughs> és una dona curiosa. Eh, bueno, don, una dona sicària que a més a més és lesbiana, bueno, i a més rep bueno, se'n surt de tot, però rep eh, moltíssim. Sí. I, per una altra banda, la, bueno, hi ha dos personatges, dos o tres no? antagonistes, no? la, la, la Laurie Hannigan, que també, uh -huh. bueno, curiosament, bueno, és bisexual, no? mala, molt mala, eh? Mala, mala, <laughs> té... mala com la sí, Sí, sí, sí, sí. Però que és un personatge interessant i després, bueno, evidentment, hi ha aquests personatges ja que, va, que van sorgint com el, com el Pau o, bueno, la, el Pau t'ha agradat perquè és català. <laughs> no, però vull dir, mm, bueno, com, com a, sobretot la idea de, de la Sol Velasco no? i de la Hannigan, que jo diria que són els personatges més imprescindibles. Són no? els, els puntals de, de la novel·la, sí. A veure, eh, t'haig de confessar que aquesta novel·la eh, té molts anys. El que és la història base té molts anys. Eh, jo tenia una pàgina web era la webmaster, de, que publicava coses que la gent escrivia sobre eh, fanfics. Escrivia fanfics i publicava fanfics. Un fanfic és una història eh, basada o inspirada eh, en aquest cas en una sèrie de televisió, que era Xena la princesa guerrera, eh, podia ser, mm, un fanfic pot inspirar-se en un còmic, en, en un altre llibre, en una pel·lícula, qualsevol cosa eh, publicava amb uns mínims, és a dir, tenia que tenir, la, la, la persona que escrivia tenia que tenir uns mínims de qualitat a l'hora d'escriure, de, si no, allà no, no es publicava. Intentava eh, fer una mica de competència eh, als fanfictions eh, que publicaven els americans, que aquello era... Muy, era molt, molt, com es diu, um, ara no em surt la, la paraula, eh, bueno, que publicava en moltíssima quantitat, que ara no em sortia. I després també els eh, latinoamericans eh, publicaven molt també, però la qualitat mm, baixava bastant. I la, i la gent, doncs, com, com era fan d'aquesta sèrie, s'ho llegia absolutament tot. I clar, arribo jo i dic, doncs no, pues hay que hacer las cosas un poquito bien, ¿sabes? Perquè, a més a més de ser una cosa de fanàtic, de, de que t'agrada, de, Eh, s'ha de potenciar una mica la cultura també. Eh, aleshores vaig escriure el que és la base de Tierra de Sol, amb bastant èxit de públic, per cert. Eh, bueno, el tenia al calaix eh, i el que et comentava abans, les amigues que diuen tia, publica, ja tens una cosa per començar. I és sobre el que vaig crear ja per fi el que és la novel·la que tu t'has llegit. Aleshores, Sol Velasco surt de Xena, del personatge, que és un personatge molt aquesta, fort, però, és una cràs. crac. És, aquesta és, la... és alcohòlica, bueno... De... És de tot, sí, <laughs> perquè m'agradava la, la idea de fer una antiheroïna. Sí, molt. Eh, no, no, no només la tia guapa, forta, eh, que és capaç d'aconseguir lo impossible, sinó m'agradava tot el contrari, que era un, una, una dona eh, destrossada eh, anímicament, no? que ha fet moltes coses dolentes i que la seva via de adormilar una miqueta aquest mal és l'alcohol, no? I el fugir, el fugir de, de Mèxic, que és com comença la novel·la, no? La, que ella vol fugir de Mèxic, que per ella és fugir del seu passat, en realitat. Una mentida, però bueno, perquè clar, el seu passat el porta amb ella, no? Eh, sí, rep molt, perquè, clar, mm, un alcohòlic a aquest nivell també rep molt a la, a la, a la vida, potencia l'agressivitat eh, i es fica en molts lius. Però, clar, per una altra banda, eh, té una, una, una arrel bona, no? una arrel de, bueno, no sé si bona o de necessitat de, de millorar i de canviar ja per dintre, no? La, eh, no pot evitar rebre per una altra banda. És veritat. Mm, vaig parlar per fer aquest personatge amb diverses persones que han tingut problemes amb l'alcohol per saber si m'estava passant molt o no. I també vaig tenir l'oportunitat de parlar amb un sicari. Eh, sí. Eh, per lo mateix, per saber si la meva fantasia eh, superava la realitat o no, i t'haig de dir que no, que, que vaig esborrar moltes coses de, de la novel·la eh, no perquè es passés, sinó perquè eren massa reals, eh, mhm. d'anècdotes que m'havia em va explicar ell. Eh, i la Hannigan, no? La Hannigan... Eh, també m'ha sobtat una mica, no?, que sigui la <laughs> bisexual, que, que sigui tan, tan dolenta, no? Bueno, és bisexual, no ho sabem. Bueno, no, bueno com a mínim en l'exercici. A l'exercici, sí, eh, però... De sentiment no se sap perquè no, no és una perquè persona no transparent, no? <laughs> Però, perquè no té sentiments però directament. Però en, en la pràctica? En la pràctica, sí, és veritat, és bisexual, però, clar, definició de bisexual. Tum, tum, tum, tum, tum. Eh, jo prefereixo deixar-lo obert, si és bisexual o no. Jo eh, plantejo Lori Hannigan com una persona que utilitza eh, tot el que està al seu abast per aconseguir els seus, eh, les seves metes. No? Utilitza el seu cos, la seva ment, la, se la seva intel·ligència, eh, tot. I utilitzar a tothom que cau a, la seva, a les seves redes, no? perquè té aquesta mm, facilitat de, de fingir eh, i d'arribar a l'essència de les altres persones per treure eh, el que són i el que més desitgen. Es converteix en, en, en aquest becerro d'oro no? de, de la Bíblia eh, bueno, eh, amb l'altre personatge que també surt, Poquet, el Marcos, eh, és on, on s'expressa una mica el que pot aconseguir amb una persona que realment eh, té un desig eh, molt fort i unes, unes ganes de les, que les coses canviïn. No? Llavors, has parlat del Marcos, i parlem una mica del context no? en, en el que tu situes la novel·la, la situes en, en ple Jocs Olímpics a Barcelona, uh -huh. però allà a Mèxic eh, estàs, a, diem, tractant eh, precisament o, o contraposant, no?, la, diem, la teva novel·la a la, a la realitat, no? que era l'exèrcit zapatista d'alliberament de, lliberament nacional, uh -huh. i bueno, la, la realitat de Mèxic en un moment d'ebullició de, d'una... Bueno, de, de les idees re, revolucionàries, no? Uh -huh. Mm, I, bueno, i ara parlant em deies, no, però jo no he estat mai a Mèxic, ostres, com és <laughs> que surt aquesta idea d'aquest context precisament. No? A mi m'encantaria anar a Mèxic des de que era molt petita. Eh, eh, tinc, tinc una passió per, per tot el que és la mitologia, eh, els misteris eh, de les grans eh, civilitzacions com la, eh, la d'Egipte eh, o, o Mèxic o els... Bueno, des de molt petita m'agrada, no? Eh, per escriure aquest tipus d'aventura vaig pensar que el millor país era Mèxic, precisament perquè ho té tot. Eh, té aquesta mitologia, aquest misteri, eh, aquesta relació amb la mort i la sang, que és importantíssim a la, novel·la. A la novel·la. Mm -hmm. Aquest sentit de l'humor eh, que ells tenen per riure's de, de les coses greus, molt greus, és un poble, eh, bueno, com tots els pobles eh, llatinoamericans, no? però que és un poble que està acostumat a, acostumat a rebre i a, i a seguir cap endavant, eh, i a sobre a fer festa, no? i a fer festa de la mort. Eh, per una altra banda, no sé si és no sé si és una mica de complexa, no? de eh, la espanyola eh, que va a aquests països, que jo no hi he anat, no? però aquest complexe que molts espanyols tenen, i he parlat amb molts que han, que han viatjat eh, a, Llito, a Latinoamèrica, i que diuen que quan estan allà se senten una mica invasors no sé, no sé si també hi ha alguna cosa per aquí de... Jo no és que em sentia així, però una mica fer una, de, de justícia, no, no, no, no ho sé pas, eh? eh però bueno, sigui com sigui, eh, Mèxic era el, el lloc per fer una aventura, eh, per l'idioma, eh, pel tipus de gent, eh, no ho podia fer a un altre lloc, a, a Europa, per exemple, no? No, era Mèxic. Bueno, aquest és l'escenari, no? Sí. Hi ha una història central, clarament, que, es desenvolupa, però també hi ha com fets, diguem-ne, secundaris, no? O que queden una mica amagats, tot i que es formen part de, important de la història. Sí. Mm-hmm. Tu, tu amb això, o sigui, amb, amb Tierra de Sol, en part sí. Mm-hmm. estàs fent, bueno, i ara ho deies també, no? Eh, una mica de denúncia política. Uh mm-hmm. -huh. I per una altra banda també és allò de, bueno, la visibilitat lèsbica és cap dalt. No? -hmm. no? era, era, era, no sé si era una pretensió, no? Sí, sí. sí. a més a més, eh, de fet en un país que és molt masclista també com a Mèxic, que té molt, moltes coses bones, però també té aquest problema, no? el, el masclisme. Tot i que, tot i que, eh, mira, per la presentació de la novel·la, eh, vaig contactar amb una periodista mexicana que ha afincada a, eh, aquí a Barcelona eh, fa molts anys i ella va ser la que em va explicar que, tot i que són molt masclistes, n'hi ha zones de, de Mèxic que viuen matriarcats. Concretament, a Oaxaca, que és on passa la, la història, hi viuen un matriarcat. Són dones molt fortes, que porten el cotarro, per dir-ho així finament, són dones que tranquil·lament van a la taverna a, a veure el seu tequilita, si tenen que aixecar un pes, l'aixequen sense cap problema, o sigui, no, no, no és la dona típica que ens arriba molt també aquí, no? Eh... Però, per exemple, el tema de les relacions sexuals entre dones, bueno, entre homes, no? Eh, clar, l'homosexualitat o la, la, la, la LGTBofòbia, no? allà, diem, és, és molt alta. Jo no dic possiblement és, és més violenta que aquí, no, no vol dir més alta que aquí, uh mhm. -huh. és més violenta. És més expressiva, I en canvi, no? I en canvi també és veritat que hi ha grans personatges a Mèxic, mm, com la Xabela, no? Com que, la Xabela, que, que, per exemple. Que han expressat clara i públicament sempre la seva homosexualitat i, eh, i, han, eh, i són icones nacionals, icones no? Icones respectades i estimades, és veritat. O la, la, la, la la Frida Kahlo, també va tenir les seves històries, i n'hi ha moltes més, eh, és veritat Mm, també per això m'atreia molt aquest tema. És, és, és com molt eh, paradògic, no? Eh, I fins i tot eh, contradictori que per una altra banda siguin tan masclistes, que, que tot el tema homosexual ho portin tan malament, però per una altra banda tenen aquests icones dels que, del que parles. Per mi Mèxic és això una mica, un, un, un poble contradictori, no? de, de, de rebre però de, per una altra banda tenir que, a, a, el caciquisme que van viure eh, a principis de, a finals del segle passat, del XIX, perdona, eh, i, i, i tot el que tenen dels governs eh, que abusen i utilitzen a la gent, eh, que se n'obliden de les seves arrels i volen matxacar els seus indígens. I per una altra banda, aquesta força revolucionària que sempre han tingut, no ara, que sempre han tingut, des de, de, des de Zapata fins a, al, al N, N, com, com és? E ZLN, no? Exacte, e ZLN. exacte. Los neozapatistes aquests, no? I el, i el subcomandante Marcos, que per mi és un, és un poeta i un filòsof que he tingut l'oportunitat de llegir coses seves gràcies a internet, una altra vegada tornem a internet, eh, m'han arribat textos d'ell i és és un coco impressionant i, i, una, i una sensibilitat impressionant el que té aquest tio. No? I clar, ja et trobes això, amb aquest poble, amb, amb, amb aquesta relació que tenen amb la violència i per una altra banda aquesta sensibilitat eh, sublim. I amb tot això, tu ara estàs fent un canvi. Ai, un perdona, canvi, no? perdona, perdona. Un canvi, un canvi. Sí, sí, sí, ho vaig fer a posta, eh, el que siguin... Eh, de fet, hi ha molta gent que m'ha recriminat una miqueta mm. que, mm, que no digués eh, de forma clara, que utilitzés la paraula lesbiana en cap moment a la novel·la. Mm. Eh, no, no era perquè em costés dir aquesta és lesbiana, és que no m'interessa. És que jo no vaig pel carrer dient soc lesbiana, tinc un comportament de persona i amb la meva parella soc eh, lesbiana perquè és una relació lèsbica però no, ve, no vaig amb ella pel carrer amb el cartell «Soc lesbiana, soc la Prada que estima aquesta persona». I punto pelota. Aleshores, mmm, però no, no parles de lesbiana, però és però clarament... Veu, sí, però és que molta gent, m'ho ha recriminat molta gent, eh, de dir, però és que hables d'amigues, digo, bueno, també hablo de amantes, a ver, és mm, que no dices tant, és que no fa falta dir les coses, jo crec que és suficient. Les escenes jo crec que... Parlen per si en, oi? Sí, sí, oi? hi ha escenes, diem, sí. molt explícites, oi? I a més a més, que no fa falta. Eh, jo crec que tenim que estar per sobre... Nosaltres mateixes mm, intentem eh, fugir d'aquestes etiquetes perquè ens les volem posar. Eh, si em tinc que definir, vale, em defineixo, però fa falta? Els meus actes parlen per mi mm, vull tractar el tema amb normalitat i que això s'ho pugui llegir una persona que no està relacionat amb l'ambient homosexual sense, sense cap problema. Trobo que la normalització comença per aquí. Personalment trobo que, que, que ah, podem fer moltes més coses a, així, no? De que una persona pugui accedir a textos, pel·lícules, eh, a qualsevol, eh, a, a qualsevol eh, esglaó de la cultura eh, que diem cultura homosexual, eh, que arribi amb naturalitat i, i, i no tingui un enfrontament amb això, no? que, que ho pugui assumir i veure com una cosa normal. Que després li, pots dir, li vols dir cultura homosexual? Doncs pues bueno, però és que no fa falta, crec, eh? No sé. I això, ara fas... Ara fas un canvi de gènere, estàs sí. preparant un llibre sí. nou, serà una novel·la negra, passem de, la, de les aventures a la novel·la negra. Mm. Clar, no sé si ens pots desvetllar una mica, si també hi haurà hi hauria el tema de, del lesbianisme pel sí. mig, si no hi serà... Mm. Pues sí, pues sí. <laughs> sí, és una novel·la negra. A mi m'agrada mm, experimentar. Eh, amb, amb, sempre, des de que escrivia les meves narracions i els meus contes, que era un estil molt diferent al que és una novel·la, un llibre, no? Eh, sempre he buscat experimentar i, i buscar eh, formes d'arribar a, a la gent no? I, i provocar a la gent. En aquest cas, eh, la novel·la negra no és que sigui una provocació, oi? Però per mi era la primer, és la primera novel·la eh, amb aquest gènere. Eh, està escrita en primera persona i això ja era un repte, aconseguir explicar coses que passen a través dels ulls d'una persona, sense la veu de, del narrador. No? Eh, és una novel·la que passa al 1949, si no canvio a l'any, perquè estic canviant-lo, abans era el 45, després el 48, no, de moment es queda el 49, a Los Angeles, eh, als Estats Units, i és la, la història d'una detectiu mm, privada eh, que està mm, és contractada per un, per un senyor, eh, pudiente, eh, perquè investigui a la seva dona que creu que li està posant la cornamenta amb el tio que li fa xantatge. I ja està i puedo liar. <laughs> Però tu sempre vas allà, a l'altra banda, eh, cap a Amèrica. Sí, eh? No, però el tercer ja, que estic escrivint la sinopsi, del tercer passarà aquí. Bueno. Aquest passarà aquí, a, a Barcelona, concretament.